Bakit pinunstall mo kasi? Bawal tayo dito mag-install. Nag saan ka nagpadala? Hindi, saan ka nag nagulo? Bakit hindi ka doon? Doon. Hindi yung dito. Dito mo lang ako. Bakit? Bakit dito hindi magaha? Aparil ah, lang pala. Pareho lang. May sasakyan mo. Ako kasi mo lahat may card na ako.